Quero muito te colocarei Entre no gozo do teu Senhor Muito bem, servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entre no gozo do teu Senhor